नेपाल तो आपको बता दूं पीजी नेपाल बहुत इजी है और बहुत ही सरल और अच्छे तरीके से है और वहाँ की पीजी इंडिया में वैलिड है वहाँ पर आप पी करने के बाद इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हैं जी हाँ प्रैक्टिस आप कर सकते हैं तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि नेपाल एक मात्र ऐसी कंट्री है जहाँ की पीजी इंडिया में वैलिड है जी हाँ इंडिया में वैलिड है और आप मन ब्रांच अपनी यहाँ पे ऑप्ट कर सकते हैं अगर आपका बजट का कोई इशू नहीं है तो और मैं आपको बता दूँ नेपाल एक हमारी नेबरिंग कंट्री है जहाँ से अगर हम अपनी पीजी करते हैं तो इंडिया में डायरेक्टली हम प्रैक्टिस कर सकते हैं और हम नेपाल में भी उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं बिना किसी बाउंडेशन और बिना किसी एग्ज़ाम के बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे इंडिया के वहाँ पर अपनी जी परस्यू कर रहे हैं मतलब कंटिन्यू कर रहे हैं बहुत सारे वहाँ से पास आउट भी हुए हैं तो नेपाल एक ऐसा ऑप्शन है जो आपको शायद ज़िंदा रख सकता है कि या फिर एक नई होप दे सकता है मेरे हिसाब से और भी कंट्रीज़ हैं लेकिन मैं उनका नाम नहीं लूँगा मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में उनको कवर करूँगा कोशिश करूँगा आपको बेस्ट इन बेस्ट प्रोवाइड कर पाऊँ तो फ़िलहाल इस वीडियो में बात करूँगा नेपाल पी की अब बात आती है कि नेपाल में कौन सी फ़ीस पे होगा क्या चीज़ें रहेंगी क्या पे कितने कोर्स साल कितने साल का ड्यूरेशन रहेगा और क्या चीज़ें वहाँ पे आपको मिलेंगी तो बता दो फ़ीस स्ट्रक्चर वहाँ पे वेरी करता है जैसी आपकी ब्रांच रहेगी जैसे आपकी ब्रांच लोअर क्लिनिकल ब्रांच से हायर क्लिनिकल ब्रांच जाएंगी वैसे आपकी फ़ीस स्ट्रक्चर बढ़ती जाएगी फ़ीस अभी अपडेटेड फ़ीस जो आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं नीचे क्लिनिकल ब्रांच है पैथोलॉजी से लेके आपकी higher clinical branch radio derma तक अवेलेबल है अब कौन से चीज़ें आपको कितने रेंज में मिलेंगी क्या चीज़ें हैं उसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप ज़रूर करें और मैं आपको बता दूँ कि आपकी जो फ़ीस की स्टार्टिंग है वो टेन थाउजेंड डॉलर एनअली पर ईयर के स्टार्टिंग से स्टार्ट है जो कि वेरी करता है पचपन हज़ार डॉलर पर ईयर के बाकी आपका खाना और रहना वो अलग है सेपरेट है जी मैंने कहा आपके लिए ऑप्शन तो नेपाल अच्छा है पर थोड़ा सा बजट आपका हाई ज़रूर जाएगा इसमें जैसे मैंने बताया आपको टेन थाउजेंड डॉलर से लेके फिफ्टी फाइव थाउजेंड डॉलर पर एक फीस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी और साथ ही साथ आपको मैं बता दूँ जो कॉलेजेस अवेलेबल रहेंगे वो आपके पी कुराला और एम रहेंगे जी हाँ और इनके लिए आप पूछेंगे क्या प्रोसेस है क्या चीज़ें हैं तो मैं बता दूँ जैसे इंडिया में नीट पीजी का एग्ज़ाम होता है सेम ऐसे ही एक नेपाल ने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया है जिसको बोलते हैं एम ई सी डबल ई ठीक है ये एग्ज़ाम होता है साल में एक बार जो कि छोटा एग्ज़ाम को एम ई सी डबल ई बोलते हैं medical education commission entrance exam Nepal ने कॉमन एग्ज़ाम कर दिया है यू जी और पी जी एस्पिरेंट्स के लिए जो नेपाल में एडमिशन लेना चाहते हैं सार्क और एन आर आई कोटा पे तो और उनकी जो कंट्री के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी कॉमन एग्ज़ाम ये कर दिया गया है तो अब मैं बता दूँ आपको ब्रांचेस कौन से अवेलेबल रहेंगी तो ब्रांचेज़ आपको ऑलमोस्ट सारी ब्रांचेस देखने को मिल जाएंगी और बीपी कुराला और आईओम में आपको ही थ्रू आपको सीटें मिलती हैं और यहाँ पे आपके क्वेश्चन आता है कि अगर हम प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में अगर एडमिशन लेते हैं पीजी में तो क्या हमारी पीजी इंडिया में वैलिड रहेगी थोड़ा बता दूँ अब तक एम या एन से ऐसा कोई रूल नहीं आया है या फिर ऐसे कोई न्यूज़ नहीं या नोटिफिकेशन नहीं मिली है कि आप प्राइवेट से अगर अपनी पी करते हैं अवेल करते हैं तो आपको वो मान्यता मिलेगी कि नहीं मिलेगी फ़िलहाल बी पी और आई एम का ही आपके पास एक ऑप्शन है और आप चाहते हैं अगर नेपाल का ऑप्शन ग्रैप करना दो के में तो ज़रूर नीचे देगा हेल्प नंबर पर कॉल करें और अपनी काउंसलिंग ज़रूर करवाएं हमसे ऑल ओवर इंडिया कोई भी किसी भी टाइम हमें कॉल कर सकता है इस नीचे दिए हेल्पलाइन नंबर पर कोशिश करूँगा आपको बेस्ट इन बेस्ट प्रोवाइड कर पाऊँ और जो स्टूडेंट्स हैं काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हैं जिन्हों कंटिन्यूसली दो साल से वर्कलोड या फिर किसी अन्य चीज़ों से पीजी में क्वालिफाई नहीं कर पाए हों या फिर बहुत ही लो स्कोर है कि उनको हाई के मैच मिल ही नहीं पाएगी तो उनके लिए एक बेटर ऑप्शन है और जो स्टूडेंट्स प्लान कर रहे हैं इस साल उनको एडमिशन लेना ही है चाहे भले वो का स्कोर कम है चाहे वो अनफॉर्चुनेटली फ़ेल हो गए हैं उनके लिए खासकर ये वीडियो है मेरी बाकी उन स्टूडेंट्स के लिए मैं कहूँगा जो एडमिशन देख रहे हैं इस साल M D M S N B D N B में इतना ही अगली वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन और कुछ और चीज़ों के साथ मैं आऊँगा तब तक के लिए धन्यवाद